喂，有冇观众可以日本旅行啊？买呢个俾我做手信啦！Hello，大家好，我系小白。我系小云。我系佢。慢咗拍。咦？咁咧，我哋台上面有呢个曲奇啊。咁呢个曲奇咧，佢自称系东京车站人气 number one 噶。佢诶，手信。佢唔系，佢唔系，佢唔系呢一只。 牌子咯，佢呢一只牌子入边嘅呢一只味道咯。咁呢只海盐芝士曲奇嚟嘅，另外仲有个牛肝菌啊，我唔知咩嚟噶。牛肝菌嘅甜品，牛肝菌嘅芝士曲奇，芝士曲奇。都系都系咸品嚟，唔系甜品嚟。跟住之後嗰個仲有一個蜂蜜芝士曲奇，呢一隻係一百六十二蚊，都二十塊，所以真係好貴，真係好貴。 佢係一文經勁大用芝士味，哇！真係好香芝士味，哈哈！啊，但係好似白痴戀人。試下試下，嗯嗯嗯嗯，OK，快快快！我 鸡皮啊！我真系起鸡皮，真系起鸡皮啊！ <laughs> 好食啊！嗰种嗰种海盐味好似喺芝士上面。嗯，嗰个芝士咬落去好似朱古力咁，口感超正，好容易溶，跟住哇个海盐加埋个芝士真系好正啊！呢个一定要眯埋食，你会感受到沙滩，你明唔明白？ <laughs> 唔系播 P 一 P M 咩？ 喺沙灘上面咧，配翻嗰啲海鸥，水清晒啊！哇！喺沙灘上面見到只牛，應該就係呢一隻。哈哈哈！嚟，哇！哈哈哈！唔想食晒，係好食，你慢慢食好嗯，得。我費事碎咧，所以成手都成。唔好芝士味真系好多海真落嚟，真系好食。得如果好奇嘅人，好唔好？ 唔好再買白痴戀人啦，買呢個嘢。诶，有冇觀眾可以日本旅行啊？買呢個俾我做佐食啦。直接 <laughs> 要求觀眾送手信。我覺得呢種係少食多滋味嘅感覺咯，佢係會好好味，同埋都有少少會食得多會滯嘅感覺。我唔會呢個，我都唔會。我都唔會，但係即係 <laughs> 點啊？ <laughs> 其實我都得有人會咁覺得。 都係嘅，因為佢芝士味真係好濃。芝士嘛？你使唔使講下喺邊度買啊？啊，係啊，係啊。喺邊度買啊？呢個喺太古城嗰度買，唔知 Uniqlo 對出定係 H M。總之係戲院望得到嘅地方。咁之後我哋嚟試下呢個啦。呢個又係自稱期間限定就出現咗好耐嘅綠茶低脂牛奶飲品。佢隻色咧係黃色嚟嘅。呢個係咩綠茶低脂嘅牛奶。係啊，我用呢個飲。 冇咩嘛？我我我邊？我一齊啊！一一一齊都管。你你飲嘅時候，你飲邊個一齊啊？點交關？誒？難飲啊！好重咗个茶味。我都似奶茶，更加而且確奶茶。嗱，講下先，我唔知饮奶咧，亦都唔知饮绿茶，所以我唔知飲邊個。 我中意饮奶，都中意饮绿茶，但我我唔中意。我净系中意饮奶。喂，其实会唔会我哋 <laughs> 食嗰个太咩啊？影响到啊？我都唔关事喎。点解做啲薄荷嘅？有薄荷咩？茶咯。应该绿茶嗰啲。凉凉地，好奇怪嘅。我宁愿有。斋斋奶，都唔系话唔好饮嘅，不过我唔会买咯。 <laughs> <laughs> 佢送多盒俾我，我都唔会饮。

又嚟呢個感覺，係咪？ <laughs> 嗰個奶嗰個，哇！嗰瓶。個 combination 哦，啊，perfect。喺綠茶嚟講，我覺得佢上等之中嘅上等。Perfect，估唔到佢個能夠咁拿捏得真係好。點解會咁樣啊 g balance，you know。我簡直望到一個人喺度種緊綠茶。 <laughs> 誒。好明顯啦，大家知道邊度邊度收錢，邊度冇收錢。都搞個起頭。 有咁甜咩？做呢几日都系咁起头，即系唔该先，唔使请，屈你啊，冇俾钱而家。我唔介意啱啱嗰個曲奇咧，嗰個公司见到你甜賺咗，我會大讚你。我哋小內冇啦，咁但係可以係 fan page 度 box 咗。咁合作模式咧，我哋就详细报翻解。即係呢两个黑球有啲曲奇味，绝对唔系，唔好咁样讲。我哋只不过系寻找商机，醒目仔嚟噶嘛。 如果收到啲 c o o k i n g 嘅话，我哋会喺再喺条片度加翻嗰啲嘅 sponsor，俾个 logo 好大個。誒，好啦，今日试食就嚟到咁多先啦。好突然啊，你个。好啦，今日我哋就试食到呢度先。拜拜。拜拜拜。记得订阅我係知啦，我係小水滿。幾條大腰帶啦！哇！哇！哇！哇！ブランドスポンサーの提供でお送りします。 无敌啊！迷你啊！好大！人手转，人手转的好强。你居然露埋只手喺度，咁可以点咧？好笑！唔该，stop motion 啊！一、二、三。 Stiftung. Se mm. So, siamo di Dio.